moo tax sànq ma lay wax la sa émission bii moom. Mhm. ak ñi ngi fi dajale jàpp naa ne fajar lañ jëm. incha allah mhm. xamul tax parce que liñ nar a waxtaanee. Mhm. du caaxaan. ok dañuy waxtaanee avenir u Sénégal. absolument dañuy waxtaanee parce que seen sunu askan moo nekk en danger quoi. c'est-à-dire que luñ fi mën a wax ñun ñëpp réew mi moo ñu ñor. moo tax ñooñu nga wax. ma tudde leen ay tappalekat li ñu bëggoon. Mhm. ñun du leen ci fekk ñun waa ànd sàmm jikko yi xamul tax. Mhm. dañu bëgg a déplacer le débat. def dans la diversion. Mhm. di ñu di jéem a def ay amalgame. di jéem a lëndëmal xelu sénégalais yi. di leen gëmloo ne ay politiciens ñoo nekk ci ginnaaw dañoo bëgg ay ku leen fal ci ay élections alors que xam nañ du lool. ñoom ñoo la gën a xam ay tappalekat lañ. di jéem a gëmloo également dem nañ sax ba ñuy traité de djihadiste. Mhm. parce que ñun nii ku ñu xool xam ne du ñu ay djihadiste xam nga il faut être sérieux ok xam nga tamit vraiment il faut aussi mhm. sénégalais ñu respecté mhm. bu ñu demee ba ñuy traité ñun de di de djihadiste sëñ Ababacar Mboum mii ko xam wax dëgg yàlla ak li mu représenté ci réew mi ah ak ku xam fi mu jokk xam ko ci Oustaz Makhtar Sarr mais nga xam ne mooy vice président am sàmm jikko yi xam ko ci euh, euh, euh, Mame Matar mi mhm. xam ko ci kilifa goofu mën a jël mu Cheikh Omar Diagne muy ku mënti doon ñun ñi ñëpp nga xam ñoo taxaw di liggéeyal réew mi parce que ñun li ñuy def defuñu ko ci sunu bopp mhm. dañ koy def pour sunu réew dañ koy def ci sunuy kilifa parce que Sénégal réewum kilifteef la mhm. bu ñuy wax réewum kilifteef nag wax ñu kilifa aada yi nga xam ne ñoom dañoo wékku ci ay agenda yoo xam ne feneen lañ ko jëlee. Mhm. ñun Sénégal koo fi jël daa am fu mu wékku. ok dañoo wékku ci suñuy kilifa diine. Mhm. muy musulman yi comme chrétiens yi dañoo am ñu ñuy déglu. absolument kon ñun ñooñu la ñuy liggéeyal. mooy askan wi nga xam ne danoo jokk ci kilifa yooyu. Mhm. kilifa yi lañ dem seeti ñu jox ñu ndigal ci li ñuy def. loolu c'est important ñu leeral ko. kon ay tappalekat bu ñu jógee naan ay ñii ay politiciens la ñoo ay jihadiste la ñëw loolu quand même il faut ñu respecter te quand même ñu arrêté seen yooyu. Mhm. loolu c'est important moo tax ñun duñu leen fekk ci terrain boobu. parce que xam nañ loolu yëfu tappale la. Mhm. léegi li ñuy wax c'est très sérieux parce que sunu askan moo nekk en danger. parce que ay nit lañ yoo xam ne dañoo yore seen agenda du ma ci ñëw parce que comme ni ko Ababacar leerale ñun tënk seenu àdduna wax ne ñoom nii lañ bëggee àdduna te dañuy diingat ki nga xam ne moo sàkk àdduna ak lépp la ciy dox. c'est ça mhm. ñu ne ñoom kooku la ñu diir kooku lañ dëkk. dañoo dëkk yàlla subhaanahu wa taala mhm. wax ne réew yu mel ni Sénégal dafa am ay blocage yu fa am kon dañ dem yëkkati vélo yi léegi nag loolu la ñuy doxal ci suñu réew ba nag ñooñu fi nekk nag ñu leen di gëm loonu yéen comme seen réew am na jafe-jafe di leen wax ci kaw rek ni yéen te àndu leen ci waaye di leen ñu bàyyi ñuy déroulé ci suuf c'est ça hmm. ok bu ko defee boor bu ne rek ñuy doxal li ñuy wax parce que am na déclaration boo xam si jaar na sax ci sa ci sa ci sa vidéo yi nga xam moo jàll hmm. mais mu ci déclaration bu garaaw yow yaay président de la république mooy yow sa sa sa li nga yore doole ji nga yore peuple bi ñoo la ko jox mooy askanu ñoo la ko jox ñoo la fal léegi nga mën a taxaw ci télé ñu ne la est-ce que yow góor jigéen Sénégal am nañ fa ay droit nga ne en tout cas man sama gouvernement te sa gouvernement peuple bi moo ko fa teg parce que yow mi leen fal peuple bi moo la fal mm-hmm. nga ne man sama peuple man xaw ma ñoom lu ñuy doxale waaye ñun gouvernement mooy mu teqale gouvernement bi ak peuple bi alors que le gouvernement est issu du peuple moom mënta am gouvernement boo xam moom président Macky Sall dafa wuute ak Sénégal mhm. donc mu ni moom peuple bi ñoom xëy na ànduñ ci waaye ñun gouvernement bi ñun daal duñ leen def dara ñoom góor jigéen mhm. mais waxta wax ju rëy gi nii mhm. ñun Sénégal yëpp la waroon a metti man su ma koy seetaan sama xol day jeex dama naan ñun ban réew lañ nekk donc président de la république Macky Sall moom kon moo wone ni moom phénomène bii nga xam ne moom mooy xew ci réew mi moom yoonam nekku ci. moom maanaam da koy oyofalal mu jàll. Mhm. mu am ci toujours ci même vidéo bi une délégation boo xam si Sénégal moo yónnee ay kàngamam. Mhm. ñu dem toog ca Nations Unies dafa ab réunion ñëpp di leen gis. Mhm. ñu firndeel ni Sénégal terewul ngóor jigéen. contrairement ak li nga xam ne moom la député benn bokk yaakaar yi wax. naan non. phénomène boobu tere nañ ko alors que ñoo la gën a xam ne acte contre nature c'est un terme flou boo xam si terewul ngóor jigéen effectivement parce que li ñu bëgg mooy wut ab terme boo xam si tàppale comme ñoom ñoom nañ koy waxee depuis 1966 1966 agenda bi ñuy wax boobu commencé wuñ ko dérouler kon phénomène yi nga xam ne moo am texte 1966 mënu ko régir mënu ko régler ñoom ñoo la gën a tey moo tax ay tàppal la ñuy def naan non depuis 55 ans le Sénégal tere na ngóor jigéen loolu euh, ay nirum wax ci déclaration benn benn bokk yaakaar bi. Mhm. te beneen député également benn nekk benn bokk yaakaar di ko firndeel mais loolu dëppoowul ak li am. parce que li am vidéo yi wane na ko ni ñoom d' accord nañ ni euh, homosexualité kenn terewu ko Sénégal. Mhm. kon kay ñoom loolu ñu wax wuute na ak li nga xam moom mooy daw Sénégal. Mhm. beneen bi mooy ñu jéem a diaboliser naan te gis naa sax une certaine presse bi leen ciy jàppale. naan les les les députés de l' opposition alors que. waa léegi nag kon ñoom bu ñu jeexee taxaw naan di gëmloo nit ñi naan c'est des opposants yoo xam ñoom ñoo dem proposer loi bi loolu dëppoowul ak li am il faut ñuy waxante dëgg ñun sénégalais yi. Mhm. beneen bi ma c'est important ñu leeral ko. mooy damay dégg temps yi euh, ñoo xam ne sax dañuy jéem a parce que instant bi man jàpp naa danoo jëfru c'est-à-dire ñi ngi xool fu mu jafandu rek fu mu jafandu rek pour jéem jéem a lëndëmal xelu sénégalais yi. Mhm. dem nañ bay tuddee ay mandat impératif. Mhm. mais ñun mais mandat impératif kan moo fi xoqatal benn député ñun de jëluñu benn euh, député yi ñoo bind loi bi. Mhm. c'est ça député yi nga xam ñoo ko porté il faut loolu ñu leeral ko sénégalais yi député yi ñoo yëg ni. askanu Sénégal ànduñ ci ngóor jigéen. ñu gis ne am nañu def plaidoyer comme ni ñu ko doon defee ci yi fi am yëpp parce que viol. bi ñu koy criminaliser benn association bu jigéen ñi. muy euh, euh, muy muy AGS. ñoo ci gën a fës. doo ci lim lu mat fukk mhm. ñoo dajaloo def seen plaidoyer wax ne dañoo bëgg ñu criminaliser viol mhm. bi ñu defee seen plaidoyer ay député jël ko dem porté ko def proposition de loi bi mhm. ñu voté ko à l'Assemblée nationale ñu ñu changé un article du code pénal waa léegi article boobu ñu ñu changé sax ci code pénal article yan changé plusieurs articles ñun benn article rek lañ laal muy l'article trois cent dix-neuf ca ca xëtum ñetteel ma foofu lañ wax ni acte contre nature du lu leer comme leerul danoo bëgg ñu dugal ko parce que code pénal dafa war a leer naññ li muy wax sénégalais yi mu leer naññ ba juge bi mhm. parce que ñoom góor jigéen yi am na texte bu ñu bind wax ne juge yi ci arbitraire la ñuy àttee mhm. mbirum mbirum góor jigéen léegi moo tax ñun ñu bëgg juge ñu protéger leen mhm. comme ñun askan ñoo ne d'accorduñ ci te droit ñu ngi koy rendre au nom du peuple moo tax ñu bëgg code pénal bi leeral ko mooy lan. Mhm. ñu bind au lieu ñu bind acte contre nature. ñu bind ni léegi képp koo xam ne da nga ni yow góor nga boo seqeeg sa moroomu góor yaa ngi def yëfu góor jigéen ñu mën laa teg daan yu diis yoo xam mën naa dem ba fukki at. Mhm. loolu lañ wax bu dee ñaari jigéen tamit yu bëgg a sëy kooku dañ koy tere mooy ñaari jigéen yoo xam si dañuy dañuy def donc loo xam ni. Mhm. ak ngóor jigéen la dañ koy tere. wala góor. bëgg a dem di sëy wala jigéen di sëy ak ay mala wala di sëy ak koo xam si dafa génn àdduna mhm. wala nga dem bay mën a soppi sa awra mhm. naan yow léegi nekkatoo sax góor gi la yàlla bindoon léegi da ngaa bëgg a nekk jigéen wala nga nekkoon jigéen ne da ngay mhm. soppi sa awra ni léegi man damaa bëgg a nekk góor maanaam xeetu mbon mbon yi jëm ci yooyu yëpp moo tax ñu ne et autres assimilé lépp lu ko nuru ni yow da ngay def yëfi góor jigéen kooku la loi bi bëgg ñu leeral ko Mhm. dani bu seen bu dee seen alal moo tax ñu bëgg ñoo teg pression. Mhm. pour ñu lawal ngóor jigéen Sénégal kon nañ dem ak seen alal. loolu la président Macky Sall mhm. mais loolu la ñuy wax nag ni nañ ko dëggal ci loi bi mu jeex. parce que loi bi mooy jeexal loolu lépp parce que président Macky Sall n'est pas éternel. moom en 2024 bu fekkente ni moom dem na keneen ki ñëw li ñu bëgg ñun mooy loi duñ ko teg ci nit. dañ koy teg pour l'éternité dañoo bëgg ñu teg fi ab loi boo xam ne koo mën a doon président. ak koo mën a doon. ak di layam layam yi comme ni ma ko waxee te loolu kenn du ko fi nangoo. ok kon nag ñun li ñuy wax foofu daal maas. daal ma ñëw relance ma relance la ci benn ci ci lu am solo ah. mooy euh, xam nga yaa ngi wax ci projet de loi bi ak député yi génn bokk benn bokk yaakaar wax am na ñeneen ñu génn wax. mais est-ce que tey jii député yooyu dañoo wax rek pour wax est-ce que dégg wuñ ko ci aussi amuñu ndigal ci président de la république. waaw xam nga ñun loolu duñ ca sori. Mhm. parce que loolu lépp ay supputation lay andi. ok pour bañ dugg ci débat politique politicien bi cest à xam nga ñun dañuy bañ ñu ñuy dugal ci ay tappale parce que ñun li ñuy def lu sérieux la mm-hmm. mais daam du tappale non non non xam nga non ma ñëw aussi xam nga du tax ma ne du tappale parce que aussi ñëpp xam nañ ne lii xalif généraux yi ñoo ko porté est-ce comprendre nga le peuple sénégalais de 45 départements yi ñu wër ko ñoom ñu lànk ànd ak ànd ak aussi kilifa kilifa diine léegi comment on peut tey jii lu kilifa diine yi ànd sëñ Muntaxa sëñ Mbay Si Mansour sëñ Maaxe Ñas ñëpp député assemblée wax ne lii du jàll. waaw non xam nga député bi ñun du moom mooy actuellement fi procédure bi toll ñun du ñu wax ak député boobu. xam nga tax parce que bureau assemblée nationale mooy réunir. c'est ça mhm, c'est important. c'est important ñu leeral loolu. ñun euh, proposition de loi bi teguñu ko ci loxo groupe parlementaire benn. su ko deful da koy delloo. maanaam fukki fan yi moom mënu koo romb. Mhm. maanaam moom mënut a bloqué procédure bi dañ ni bu ci amee observation da ko ciy def delloo leen ko. Mhm. du tee procédure procédure bu suivre son cours normal bu fekkente ne nag moom amu ci benn observation te waxul lenn mhm. mooy assemblée nationale day continuer procédure bi bu ko defee commission des lois bi réunir bu ñu paree ñu dem plénière gis nga masse ñun li ñuy def nii c'est du sérieux nekkuñ ci ay caaxaan ñun réew mi moo na ñor xamul tax dañ koy def parce que ñun ay nit lañ dañ koy def parce que ñoo nekk ay wéy ngëm dañ koy def parce que loolu la ñu suñu diine sant ku ca nekk sa ngëm-ngëm mun la koo teqale ni ngay doxale ci àdduna jërëjëf daal loolu moo tax daal ci gàttal mm-hmm. Mm-hmm. mooy que ne cette proposition de loi là képp ku ko wax sénégalais yi ñuy seetaan ni leen ñii ay politiciens lañ ñi ngi leen di nax ay tappalekat lañ buñ ne ay jihadiste lañ ñii ku xool seen xar kanam ñii xam ni kenn ku fi ay jihadiste fii ci réew mi kon nag ñun li ñuy wax nii pour aar sunu askan moo moo tax ñu koy def te di ko def nag ci turu suñuy kilifa te nag fa laay daan la maas gis nga ñun suñuy xalif généraux ma man cee lim sëñ Mountakha Bachir man cee lim sëñ Mbaye Sy Mansour mhm. mën cee lim sëñ Maye Niass mën cee lim képp ku nga xam ni kilifa diine nga fii muy muy muy muy maam euh, euh, ki fi nekk xalif général Euh, des des des Layènes mhm. ki fi nekkal euh, donc Ndiassane ñoom ñëpp ñu taxaw ni ñoom d'accord nañ ci def seen signature ñun sénégalais yi ñoo war a taxaw pour jëmmal loolu ah, xamul tax parce que nag attention mhm. ñun duñu toog suñuy kilifa diine jox ñu ndigal ñun ay ndaw lañ ñun ñii mhm. ay ndaw lañ jërëjëf dara kon nag xamaluñ moo tax ñun li ñuy def nii suñu cër la mooy la mooy fexe ba li nga xam ne moom la askan yu bëgg mhm. te ñuy wax ci seen tur parce que askan yu fokk am ñu leen di waxal absolument loolu rek la am sàmm mhm. di koy def dafa déglu askan wi yeggale li mu bëgg ok yeggale ko ci kilifa yi kilifa yi jox ñu ci ndigal kon loolu ñu kilifa yi jox ndigal loolu lañ nekk di dox kon nag képp ku bëgg a bëgg a yàq mhm. damaa jàpp ni boo dee xotti war ma kon suñuy kilifa nga bëgg a xotti seen war ma boo dee xotti war ma kon askan wi nga bëgg a xotti seen war ma te loolu kenn du ko fi nangu jërëjëf jërëjëf daam jërëjëf